Сегодня хочу поделиться с вами медитацией, которая послужит вам хорошей основой для наполнения, гармонии, избавления от каких-то лишних негативных эмоций, которые вас именно тяготят которые не придают вам силы и энергии, а именно тяготят. Такая медитация для баланса. Я предлагаю всем устроиться сейчас поудобнее. Эту медитацию можно выполнять как сидя, так и лежа. Желательно в открытой позе. Руки должны располагаться так, чтобы э, ладошки были вверх, чтобы кого-то вы можете было что-то поместить. Также ваши ладони для удобства можно положить на ваши бедра, если вам так хочется, на ваши колени. В позе лотоса можно делать эту медитацию. Очень важно, чтобы позвоночник был прямой в этой медитации. Мы а, ну, будем использовать Такие образы, как планеты, Солнце, Луна, Земля, космос. А, вот эту медитацию я практикую сама очень давно. Время бежит быстро и уже 10 лет. А, к сожалению, не могу точно сказать, из какого источника я получила вот эти знания. Могу сказать только одно, что оно очень рабочая. Лично подтверждает также могут подтвердить мои клиенты. А, запрос у меня, когда я искала и я еще не работала психологом, был, чтобы я избавилась от излишней ревности, которая меня тяготила. И вот таким образом вышла на эту медитацию, а можно сказать, даже на несколько вариантов этой медитации. А также используются эти символы луны и солнца в медитациях йоги. А есть такая медитация для того, чтобы не стареть по древней легенде, что солнце живет, ну, как он проекции солнца живет у людей в голове, проекция э, Солнца живет как раз в солнечном а Луна в голове. И вот эти вот а, нежные, расслабляющие, питающие энергии э, э, лунные соки, которые стекают, как бы пожирают солнце. Поэтому медитации просто нужно менять местами. Опустить, то есть сначала Луну солнечное сплетение, а солнце наоборот опустить ну, как бы забрав сверху по позвоночному столу голову. Также эта медитация гармонизирует и, как еще подтверждает источники, оставляет, сохраняет нам нашу молодость. Я ее еще не практиковала, вот этот вариант, поэтому, может быть, вместе с вами будем пробовать. И сейчас я предлагаю вам расслабиться, медитация уже сама по себе – то, что в ней будет происходить, это и есть медитация, не надо никак дополнительно никакого вхождения в нее. Есть более сложный, более легкий вариант. Опять же, люди мы все разные, индивидуальные. Для кого-то сложный вариант покажется легким, легкий сложным и так далее. Ну, наверное, что гармония в нашей жизни, она никогда не помешает, она нам нужна везде, самим собой, со здоровьем, с отношениями. Также источник, <clears throat> из которого я вот узнала о этих вариантах медитации для гармонии, говорил о том, что она нормализует также и наше состояние здоровья, наши внутренние процессы, прежде всего гормональные обмены, нарушений в, гормональных, в гормональном фоне человека, что очень часто приводит к дисбалансу, различным эндокринным заболеваниям. Вот это очень тоже важно и хорошо, если мы сможем с помощью медитации, не с помощью лекарств себя сами излечить, всего лишь делая эту практику. Но с точки зрения психологического аспекта я не буду обманывать, я не знаю, как это объяснить. Но эта медитация точно работает. Может быть, я могу объяснить, это то, что мы все связаны, в общем-то, мы люди, мы живые, со своим организмом ходим, живем на этой планете, на Земле. Луна — это спутник Земли, Солнце — это то, что нас а, дает нам вообще все-все-все, <laughs> и тепло, и свет, э, благодаря которому мы видим краски, мы видим друг друга. Вот, и, ну и, наверное, физики, кто там, биологи, другие ученые могут объяснить вообще, что дает Солнце, что дает Луна. Я не научный сотрудник, поэтому не буду долго об этом говорить, потому что ничего не знаю <laughs> или очень мало вы знаете наверняка больше. Пожалуйста, сейчас обратите внимание на ваше дыхание. Оно спокойное и ровное. Мы сейчас в безопасном месте. Вы выделили себе время для отдыха, для медитации, для наполнения. Это говорит о том, что вы любите и заботитесь о себе и я благодарна вам за это. И вы можете поблагодарить себя сейчас. Скажите себе, я благодарю тебя, себя, за то, что я забочусь о себе, за то, что я люблю себя. Я имею на это полное право, ведь я законная часть этого мира, этой вселенной ты планета. Я часть, которая есть, которая важна. Может быть, я не так хорошо разбираюсь в своем предназначении, но оно точно есть. И, возможно, прямо сейчас, или вчера, или завтра, или сегодня я его уже исполняю. Мы делаем наше дыхание все более спокойно и ровно, отпуская наши мысли, как свободные птицы из клеток, свободный полет. Они могут лететь туда, куда захотят, на юг или на север, на восток или на запад. И мы немного обращаем внимание Расслабляем корень языка и продолжаем дышать носом, позволяя себе глубоко и спокойно дышать. Сосредоточьтесь на своем животе. Он как маленькая планета. Шевелится, то поднимаясь, то опускаясь, как будто нежное море, и волна приливает и уходит обратно назад. Также наш животик опускается и поднимается вновь. Все мышцы нашего тела, рук, ног, спины, живота, груди постепенно наливаются теплотой, расслабляются становятся тяжелыми и вязким, И вот мы уже не можем пошевелить ни рукой, ни ногой. Только наш животик поднимается и опускается вниз. что на нашей левой находится маленькая луна. Ее красивый, волшебный, серебристый цвет с голубыми и белыми ледниковыми оттенками проникает через нашу левую руку во все наше тело и наполняет ее волшебством и светом проходя насквозь, чтобы сквозь нашу кожу наружу. И вот все наше тело и сквозь кожу за рамки тела мы видим прекрасный, серебристый свет луны. Луна остается в нашей левой ладони, и мы представляем сейчас, что в нашей правой ладони маленькое солнце, со своим теплым, сильным, золотистым цветом. И вот его тепло и волшебство проникает через нашу правую ладонь все глубже и глубже в наше тело, наполняя полностью его своим светом, теплом, силой. И вот уже сквозь нашу кожу сходит золотистый цвет, и он переливается и сливается с цветом луны, и из нашего тела, внутри нашего тела переливаются два прекрасных цвета, серебристый и золотистый, холод таинственности волшебства, сила тепла и наполнения, у нас есть все, что нужно, все, что необходимо. И мы наслаждаемся, и получаем, и получаем, и получаем из ваших ладоней этот свет, из левой ладони. И получаем энергию луны, ее свет, из правой ладони, свет солнца, золотистый, сильный, теплый. как эти два цвета, словно две молекулы рядом, золотая и серебристая, представляем, что все наше тело заполнено двумя этими молекулами, круглыми светящимися рядом. Их много-много в теле, в каждой клеточке по две. Солнце и луна маленькая, мы все состоим из этих молекул кончиков ушек, носик, до кончиков пальцев. Все полностью наше тело заполнено этими молекулами. Если у вас есть любимый или любимый, представьте себе в этих молекулах. И вас много-много. Где луна – женщина, где солнце – мужчина. Много-много. Все тело заполнено лунным, лунный молекул и солнечный рядом. И еще один вариант этой медитации. Вы представляете солнце яркое, которое светит прямо на вас. И вы не щуритесь и спокойно смотрите на него, потому что это медитация. Здесь все можно вы наполняете светом солнце. И вот луна заходит на солнце. Но она не затмевает его, а дополняет своим серебристым, таинственным, голубоватым светом. И вот солнце светит сквозь луну, и на вас попадают лучи одновременно и солнца и луны. И вы наполняете этим многообразием света, солнца и луны, золотым и серебряным. И все ваше тело вновь и вновь пропитывается и пропитывается гармонией двух цветов. И вы наслаждаетесь. Вы можете оставить тот образ сейчас, какой вам больше всего понравится луна в левую ладошке, солнце в правую. Солнце и луна вместе смотрят на вас. Две молекулы тела, тень. И сейчас, оставив вам нужный образ, мы продолжаем дальше усложнять нашу я оставляю себе в ладошки луну и солнце, продолжаю получать от них свет, тепло. И вот я уже говорю от вашего лица. Я лежу сейчас на теплой земле и продолжаю излучать солнце и луну, которые у меня в ладошке. И вот я ощущаю, как от матушки земли ко мне идет свет. Этот свет белый и необыкновенный. он пронизывает все мое тело и напитывает его. И вот мое тело уже проникнуто цветом земли, светом, который идет сквозь сквозь меня прямо в космос. И я вижу струи этого света, который проходит через меня. И вот я вижу, как из космоса направляются ко мне теплые лучи розового цвета со всех сторон, а я продолжаю лежать на круглой планете Земля. Земля продолжает излучать в меня белый свет, и я получаю этот розовый, необыкновенно красивый оттенок цвет со всех сторон. Он пронизывает все мое тело насквозь. И я получаю силу, энергию и заботу, и любовь, поддержку со всех сторон. Понимаю, что это все для меня, что я есть часть мира и часть Вселенной. Солнце и луна продолжают напитывать меня своим серебристым и золотым цветом. Земля наполняет меня светом любви, белоснежным, чистым святым светом. И космос наполняет меня розовыми лучами со всех сторон, проникающим светом своей заботы оберег, сил, надежды. Я сейчас просто есть. Я сейчас просто отдыхаю, наполняюсь. У меня нет забот, потому что их и не может быть. Я есть. Я есть часть этого мира. Я люблю себя свою планету. Она заботится обо мне, я забочусь о ней. Я люблю космос. Он добрый и оберегает мою планету. Я люблю солнце, которое заботится о моей планете. Я забочусь о ней. Я люблю волшебную которая тоже мне очень нужна и она открывает все необыкновенное, особенно если я женщина. Я люблю себя за то, что я есть, за то, что сейчас я здесь. Я люблю своих родителей за то, что они дали мне жизнь. И я благодарю себя за то, что я сейчас делаю эту медитацию. Спасибо мне Вы наслаждаетесь этим состоянием столько, сколько хотите. И когда будете готовы, вы можете сделать три глубоких вдоха, пошевелить пальчиками рук и практиковать ваши медитации для гармонии, тот вариант, который вы выбрали. Я желаю вам счастья, здоровья, любви наполненности, гармонии. С любовью для вас Юлия Сагань.